नमस्ते हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो फुड लभर च्यानलमा आज चाहिँ म आलु साँध्न गइरहेको छु र त्यसको लागि मैले दुईवटा उसिनेको आलु लिएको छु यो चाहिँ मुस्ताङको टिमुरको छोप हो हजुरहरूसँग यो भएन भने टिमुर पिसेर त्यसमा थोरै दुईवटा लसुन पिसेर हाल्नुभयो हुन्छ यो नुन काटेको हरियो धनियाँ यसमा चाहिँ हरियो खोर्सानी हरियो प्याज र अर्को सिम्पल प्याज छ यो मेथी बेसार धुलो खोर्सानी र मैले यो तेल चाहिँ अघि नै खारेर राखेको छु र अब यो तेल खारिसक्यो त्यही भएर यसमा म थोरै यसरी मेथी फुराउँछु हजुरले ग्यास निभाउनु भयो हुन्छ अब यो धनियाँलाई सबै धनियाँलाई यसरी हाल्ने यो हरियो प्याजहरूलाई नुन यसलाई चाहिँ मैले यो मुस्ताङको टिमुरको छौँ माथिबाट छरेँ यसमा टिम्बुर पाउडर चिल्ली नुन स्पाइसेस गार्लिक र बेसारको धुलो छ थोरै धुलो खोर्सानी पनि यही माथिबाट सर्किन्छु अब हजुरहरूले यो तेल तातिरहेको तेलमा बेसार यसरी हाल्नुभयो हुन्छ अगाडि नै हाल्दा डढ्ने सम्भावना हुन्छ त्यही भएर र अब अघिनाको मसलामाथि यसरी मजाले तेल हाल्ने यसरी मसला पनि पाक्छ र सफा हातले तातो छ एकैचोटि हात हाल्नु होला बिस्तारी छेउछेउबाट यसलाई मजाले मुस्ने यो आलु चाहिँ हजुरहरूले चिउरासँग खानुभयो नै हुन्छ खानासँग भए पनि हुन्छ रोटीसँग जेसँग खानुहुँदा नि हुन्छ त्यतिकै खानु भए पनि हुन्छ धेरै स्पाइसी खान मन लागेन स्पाइसी खानै मन लागेर पिरो खान हुँदैन भने खोर्सानी हाल्दैन हाल्नुहोस् नुन कतिको खान मन लाग्छ त्यो अनुसार हाल्ने हो यो घरमा एकदमै सजिलो छ यो बनाउनको लागि धेरै सामग्री पनि चाहिँदैन यो आलु चाहिँ एक दुई घन्टा हजुरहरूले राख्नुभयो भने या खाजा खानुभन्दा एक दुई घन्टा अगाडि बनाएर राख्नु छोपेर राख्नुभयो भने नुन चाहिँ सबै आलुभित्र पस्छ र मजाले आलु साँधेको रेडी भयो हेर्नुहोस् त आजलाई यति नै हजुरहरूलाई मेरो food channel food lover channel कस्तो लागिरहेको छ मैले पहिला पहिला खानेकुरा मात्र खाएको मात्र हाल्थेँ आजकल चाहिँ बनाएको पनि हाल्दैछु हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो होला प्रतिक्रिया दिनुहोला thank you so much bye bye